Benim adım Rusya. Benimle oyun oynama. Ben senden alacağım almadan gittikçe dedim. Azrail senden canını alamaz. Gidip kat yerin altına gömerim. Ulan! Bu sirki! Başınıza yıkacağım! Benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez. Benim adım Tavsiye. Esas yerin altına gömerim. Benim adım Rusya. Benimle oyun oynama. Ben senden alacağımı anladın ittik şimdi değil Azrail senden canını alamaz. Yedi kat yerin altına gömerim. Ulan! Bu sirkini başınıza yıkacağım. Benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez. Benim adım Tavsiye. Murat yerin altına gömerim. Benim adım Rasya. Benimle oyun oynama. Ben senden alacağımı anladın itti çimdim. Azrail senden canını alamaz.

Benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez. Benim adım Tavsiye. yerin altına gömerim. Benim adım Garcia. Benimle oyun oynama. Ben senden alacağım anladın ittik şimdi değil Azrail senden canını alamaz.

başınıza yıkacağım. Benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez. Benim adım Dasya. Kimse istirahat edemez. Size yapacağım taksime. Seni yedi kat yerin altına gömerim. Benim adım Rasya. Benimle oyun oynama. senden alacağım almadan ittik şimdi değil mi? Azrail senden canını alamaz. Ben yapacağım. Yedi kat yerin altına gömerim. Ulan! Bu sirki! Aşınıza yıkacağım!